በደሴ ከተማ በተለይም ገራዶ አካባቢ የገዘፈ ስምና እውቅና ካላቸው ቤተሰብ ይመዘዛሉ። አቶ ጌትነት ሀሰን ቅድመ አያታቸው ሻህሊ ጅሩ በጣሊያን ወረራ ወቅት ስለ ሀገራቸው መስዋዕትነት የከፈሉ አርበኛ፣ መለስ ሲሉም በሃይማኖት አባትነታቸው ጉምቱ የሚሰኙ ነበሩ። እሳቸውን ለማድነቅ ከትውልድ አረጋቸው መቀዳት አሊያም የእስልምና እምነት ተከታይ መሆን አያስፈልገውም። የአካባቢው ኗሪ በአካለ ስጋ ከተለዩ ከሰማንያ ዓመታት በኋላ እንኳ በሁሉም ልብ ውስጥ እንደተወደዱ ዘልቀዋል። የዚህ የታሪክና የእምነት ሰው የልጅ ልጅ የሆኑት ጌትነት ሐሰንም ከአያት ቅድመ አያቶቻቸው የተረከቡትን ወሎ በክብር የሚወደስበትን ተግባር ለመከወን ደፋ ቀና እያሉ ነው። በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን እምነት ተከታዮች ዘንድ በሰማዕትነት የሚዘከረውን የጊዮርጊስን በዓል ለማክበር እኔ የእስልምና እምነት ተከታይ ነኝ። ጊዮርጊስን ማክበር ከጀመርኩ እኔ ቀደም ሲል ከሰላሳ ዓመት በላይ ሆነኛል። እስካሁን ድረስ እያገለገልኩ እያከበርኩ ነው ያለሁት። ቀደም ሲል አባቶቻችን ከላይ ታቦቱ ከታይ ረከቦቱ እየተባለ ከአባቶቻችን አብሮ ተባብሮ ሙስሊሙ የክርስቲያኑን በዓል በማክበር ክርስቲያኑ የሙስሊሙ በዓል በማክበር ተከባብሮና ተገዳድፎ አብሮ የሚኖር ነው። እንደውም እዚህ አካባቢ መጠሪያውም ቢለን ጊዮርጊስ ነው የሚባለው። ቢለን ጊዮርጊስ ነው የሚባለው። ቢለን ለጌታው ሻህሊ ጅሩ መታሰቢያ የዋለ ቦታ ነው። አዎ የዋለ ቦታ ነው። ታቦቱን በፈረስ አጅበው ወደሚያርፍበት ሆጤ ሜዳ ለመሸኘት የፈረሳቸው ንጽህና መጠበቅ በአልባሳት መድመቅ አለበት። እናም ፈረሳቸውን ከልጆቻቸው ጋር ማጠብ የጀመሩት እነሱ ሱቢህ እያሉ በሚጠሩት በማለዳው ነበር። ከጥበቱ በኋላ አጃቢው ፈረስ መሞሸር ጀመረ። ይሄ አሁን የምትችለው ለፈረሱ ግላጭ ይባላል። ከታች እንደ ድዳን ነገር ማለት ነው። እና ይደረጋል። ይሄ ደግሞ የምታየው ነገር ከፈረሱ ከፊት ለፊት የሚገባ ኦሙ ይባላል። ምንድን ኦሙ የሚባል መወጠሪያ እዚህ ፊት ለፊቱ ጋር ለየልጓሙን የሚይዘው ይሄ እንደዚህ የምታየው ነገር ኦሙ ይባላል። ይሄ ነገር የምታየው ደግሞ ልጓም ይባላል። ከፊት ለፊት እንደዚህ ገብቶ በዚሁ ላይ እዚህ ጋር የምታዩት ነገር ታላይ ደግሞ ይሄን አበባው ማሳመሪያው ክር ማለት ነው። እንደ ክር ክር አለው። ዋናው ክር ነው እንደዚህ ውበት ሊጨምርበት የቻለው ደግሞ የምታየው ነገር ኮርቻ ይባላል። ይሄ ሶስት ገላሽ አለው ከላይ ከላይ አራተኛ አንድ አበባ አለው። ይሄም እንደዚሁ ከጠፍር ነው የሚሰራው። ይሄኛው አልባሳቱ ደግሞ ከጨርቆች ደግሞ ግላስ ለምታያቸው እነዚህ ናቸው። ምንድን ምንድን ያካትታል ውስጡ? ውስጡ በጣም ብዙ ነገር አለው። ይሄ ካብ ይባላል። ይሄኛው ደግሞ የወገብ ማሰሪያ ሸራ ይባላል። ከታች አጥብቆ የሚይዘው ይሄን ካብና ወገቡን አስሮ የሚይዘው ኮርቻውም ወጥሮ እንደፈለክ እንድትንቀሳቀስ የሚያደርግ ይሄ ዋናው ዋናው ማለት ይሄ መወጠሪያ እግር ነገር የምትይዝበት ነው። ይሄ ደግሞ ጀርባውን በጣም አስሮ እንደዚህ አድርጎ የሚይዝበት ነው። እነዚህ የምታያቸው ከላይ ግላስ ይባላሉ። አንደኛው ይሄ ነው፣ የሁለተኛው ነው። የሶስተኛው ሶስተኛው normal እንቅስቃሴ ማንኛውም ሰው ሲቀመጥበት እንዳይጎርብት የሚያደርገው ነገር ውበትም ይሰጠዋል። ይሄ ደግሞ የምታየው ነገር እንደዚሁ ከጠፍር የተሰራ አበባ ይባላል ያለው አሁን እንደዚሁ ምለ ኦሙ የሚባለው ደረቱ ጋር እዚህ ጋር ገብቶ ዋናውን መወጠሪያውን የሚይዘው ይሄ ነው። የሁሉም ይሄ ከዚህ ይገባል። ፈረሱ እውነትም ተዋበ። አሁን ጋላቢዎቹ በአረንጓዴ፣ ቢጫ፣ ቀይ ሰንደቅ በተቀለመ ልብሳቸው ደምቀው ሲያሻቸው እየጋለቡ በል ሲላቸው እያሰገሩ ወዳጀው ይቀላቀላሉ። የአስር ልጆች አባት የሆኑት አቶ ጌትነት ሲወርድ ሲዋረድ የመጣውን አብሮነት ለማስቀጠል በልጆቻቸውም ላይ በጎ ተጽዕኖ ማሳረፍ ችለዋል። የክርስትና ሃይማኖትም ሆነ የሙስሊም ሃይማኖት አንድ ላይ ተከባብሮና ተገደዳርፎ በመከራም ሆነ በሰርግ የማይለያይ ስለሆነ ለወደፊትም አብሮ ተሳስቦ መኖር አለብን የሚለውን እመክራለሁ ለልጆች። ሶስተኛ ልጃቸው ሷሊህ ጌትነት ታቦቱ ከወጣበት ጊዜ ጀምሮ ወደ መንበሩ እስኪመለስ በህዝበ ምዕመኑ መሀል ፈረሱን አንዴ በሁለት እግሩ እያስቆመ ሌላ ጊዜ ዙሪያውን እያሽከረከረ ሲያሰኘው ሽምጥ እየጋለበ የአድናቆት ማዕከል ነበር። ከአባቴ ከአያቴ የወረስኩት ነገር ምን አለ መሰለህ ደግነትንና አብሮ መኖርን ያለው ፍቅር በጣም ደስ የሚል ነገር ነውና ከእነሱ የተቀበልኩት ፍቅር ለእኔ በጣም ደስ ብሎኝ አሁን የክርስትና ሃይማኖት መጣ ሲባል ጥምቀት በዓል ሲመጣ ከወዲሁ ያለው ቅድመ ዝግጅት የምናደርገው ለየት ያለ የበዓሉን ድምቅ ደመቅ የሚያደርገውን ነገር ከወዲሁ እያደረግን ነው። እስከዛሬ ቆየ ነው። በበዓሉ ላይ ተገኝተን ያደረግነው የበዓሉ ዝግጅት በጣም ደስ የሚል ነበረ። በጣም ጎልቶ ነው የሚታየው። በዛ ላይ አንድነቱ እነሱ በቃ እስላም ክርስቲያን ሳይባል አብሮ በአንድነት ወንድም እህት ሆኖ በአንድ ስናከብር ነው ያልነው። በዛ ላይ የበዓሉ አከባበር በቃ በሰልፍ ተሰልፉ፣ አለባበሳቸው፣ ዝማሪው፣ ሁሉ ነገሩ ያለው ድባቡ በጣም በጣም ከምንም በላይ ነው የበዓሉን እንትን ያሳመረው እና በጣም ደስ የሚል ነው። አሁንም ወደፊትም ነገም ከነግሞ ወዲያ እኛ የምንለው እስላም ክርስቲያን ሳንል አብረን በአንድ በፍቅር ከድሮ የመጣውን ታሪክ አብረን ይዘን እዛው እስከሚጨረሰው ድረስ የምንቀጥል መሆኑን ያው በልባችን አምናል እና ደስ የሚል አከባበር ነው። እነሱም ለኛ ለክርስትና ሃይማኖቶች ለኛ ያላቸው ክብርና ፍቅር በጣም ነው የሚያስደስታቸው። ለኛ ያላቸው እንክብካቤ ሁሉ ነገር ደስ የሚል ነው። እሱ ተቻችሎ ሳይሆን ተከባብሮ መኖር ለእኛ ብርቅ አይደለም ይላል። እኛ ሰፈር ያለው ነገር በጣም እኔ በእውነት እስካሁን ድረስ ከልጅነት እስካሁን ድረስ እስከዋቂ ድረስ እስከስትወልድ ድረስ አሁን ወደ ቁም ነገር እስከደረስኩ በድረስ ወልድሃል ወልጃለሁ። ያው እና የሁለት ልጆች አባት ልሁን አሁን ያው ደስ የሚል ነው ነውና ህብረተሰቡ አንድነትን ነው አሁን የመለያየትን እንደዚህ ነው የሚለውን ነገር የለም እና አንድነትና በቃ አብረን ተባብረን መብላት አብረን ተጋግዘን ነገሮችን ማድረግ በፍቅር በቃ ስለ ጥሩነት ነው አሁን እያለን ያለ ነው እና አሁን እኛ በዓል በደረሰ ሰዓት እነሱ ሽር ጉድ ብሎልኛ ያለውን ነገር አድርገው ብዙ ነገሮችን ያደርጉልናል። እኛም ደግሞ የነሱ በዓል ሲደርስ እንደዚሁ አብረን ተከባብረን ነው የምንኖረው እና ነገም እንደዚሁ ወደፊት በቃ ደስ የሚል ነገር ለልጅ ልጆቻችን የተሻለ ነገር አድርገን አንድነት ፍቅር እንዳለን ነው መቆየት የምፈልገው። አቶ ጌትነትን የመሳሰሉ በርካታ ሙስሊምና ክርስቲያን ወንድማማቾች በገራዶ ፈረሰኞች ማህበር ጥላ ስር ተደራጅተው ህዝባዊና ሃይማኖታዊ በዓላትን ሲያከብሩ ከልዩ ትርኢት ጋር ነው። ስምህን ንገረኝ እስኪ። ዛሬ ሰባር አጽሙ ጊዮርጊስ ክብረ በዓል ላይ ነው ያገኘን። ይህንን በዓል ስትሳተፍ ለስንተኛ ጊዜ ነው? ይህንን አንድ ስምንት ዓመት ምናምን የሆነ ነው። አንድ ስለሆን አንድ ሆነን ኢትዮጵያን በአንድ ለመገንባት ሙስሊም ክርስቲያን አንድ ስለሆን በአንድ ሆነን ለመኖር ስለምናስብ። አንተ የእስልምና እምነት ተከታይ ነህ? አባቴ ክርስቲያን ነው፣ እናቴ ሙስሊም ናት። አንድ እንሁን፣ እንዋደድ፣ ፍቅር ይስጠን። አንድ ከሆን ምንም ነገር የሚበግረን የለም። አንድነታችን ኢትዮጵያ ቀጥ አድርገን ወደ ዘላለም እንድትበጸልግ እናደርጋለን። በእምነቱ ተከታዮች ዘንድ ሰባራ አጽሙ እየተባለ የሚጠራው የጊዮርጊስ ህልፈት መዘከሪያ ዕለት ከቤተ ክርስቲያን አጸድ ወጥቶ በአደባባይ በዓልነት መዘከር ከጀመረ 30 ዓመታትን አስቆጥሯል። ለዚህ ደግሞ ሊቀ ትጉሃን ባህታዊ መፍቀሬ ሰብ ትልቅ ቦታ ይይዛሉ። ወቅቱ የደርግን መጨረሻ አውጆ የኢህአዴግን አሸናፊነት ይፋ ያደረገው የ1983 ዓ ም ጦርነት ነበር። ጥር 18 ደሴ ዙሪያዋን በሁለት ጎራ ተሰልፈው በተፋጠጡ ሰራዊት መሃል ቀለበት ገባች። ሰምተው በማታውቀው የመሳሪያ ድምፅ ተናጠች። ያኔ ነበር ይህ አባት ማዕቱ አልፎ አገር ሰላም እንዲሆን የተሳሉት። ስላገኙት ሰላም፣ ስላልተከሰተው መዓት ፈጣሪያቸውን አደባባይ በመውጣት ማመስገን። እናም ተሳካላቸው። ሁላችንም እንግዲህ እንሳል ይህንን በረዶ በመትረየስ ሁሉ የሁሉ እንደ ዝናብ የሚወርደው ይህንን ጸጥ ካደረገልን በፈረስ ወጥ የሜዳ ላይ በከፍተኛ ድምቀት እናከብረዋለን። ብዙ ስለተሳለ ህዙ በቃ በጠቅላለሁ እዛ ለ ጸሎት ተደረገ። ከዚያን ቀን ቀጥሎ እንግዲህ ጦርነቱ ቀጠለ። ቀጥ አለ፣ በቃ ቆመ። ሰው ሳይሞት በዚህ ሁሉ እንደ ዝናብ እየዘነበ ጥይቱ ከወዲያም ከወዲህም ሰውን ሳይሞት የት ነበረ ጥይት የነበረው? ተኮሶ ነው ሆኖ የሚተኩሱት። እዚህ ደግሞ ገሻ ጎራ ሆነው ነበር የሚተኩሱት። ተያይዞ ነበረ፣ ቅልጥ ጥሎ ነበረ። የሞተም የለም አንድም ሰው። ተአምር ነው እኮ ነው። የዓመቱ መጣ ደረሰ። አሁንም ስርታችን አናሰጉድም አለ ህዝቡ። ሆጤ ሜዳ ነው። ፈረሰኞች ከኩታበር እንዲመጡ እኔም ሄጄ ተነጋገርኩ። በደሴ መንበረ ፀሐይ ተክለ ሃይማኖት ቤተ ክርስቲያን የወንጌል አገልግሎት ኃላፊ መምህር አንዱ አለም ፍስሐ የሃይማኖት አባቶች ሚና ለአገር ሰላም መጸለይ፣ እውነተኛ የፈጣሪ ሰው ሆኖ መገኘት ነው ይላሉ። ባህታዊ መፍቀሬ ሰብን በማጣቀስ ምናልባች ቁመን ከምንሰብከው በላይ ቁመው ከሚሰብኩትም በላይ ባህታዊ መፍቅሬ ሰብ በህይወታቸው የሚሰብኩ አባት ናቸው። በህይወታቸው ህይወታቸው ሙሉ አስተማሪ ነው። እንዲሁም ነው ታቦተ ሕጉ በወጣ ሰዓት አመት ምህላ ተደርሶ ኪዳን ተደርሶ ቅዳሴ ተቀድሶ ለከተማው ሰላም፣ ይህ ነበር እሳቸው የሚፈልጉት። ቅዱስ ጊዮርጊስ ወጥቶ መግባት ወይም ደግሞ ሆ ብሎ መውጣት ሆ ብሎ መግባት አይደለም። ስለ ሀገር ሰላም፣ ሀገሩን እንዲጠበቅ፣ ሰላም እንዲሰፍን፣ ጤና እንዲኖር፣ ነጋዴው ትርፍን፣ ገበሬው ምርትን ወጣቱ በሰላም ሰርቶ መግባትን፣ ለአረጋውያን ጤንነትን፣ ለህፃናት በፊቱ ማደግን እግዚአብሔር እንዲሰጥ ሀገር ሰላም እንዲሆን ዳር ድንበር እንዲጠበቅ ነው ስርዓት የሰሩትና ዛሬ የአባ መፍቅሬ እሳቢያቸው ይህ ነው። እነሆ የባህታዊው ጥሪ ሰሚ አግኝቶ ሰላሳ ዓመታትን ዘልቋል። በሰላም የታረቀንን በአንድነት ያደመቀንን ፈጣሪያችንን እናመስግን ያሉ እምነት ሳይለዩ ዘር ሳይቆጥሩ የተሰባሰቡ ህዝቦች ስለ ሀገራቸው ዳግም አስበዋል። በሙስሊም ፈረሰኞች አጀብ በህዝበ ክርስቲያኑ ዝማሬ የደመቀው በዓል ሲጠናቀቅ ለመጪው ዓመት በሰላም ያገናኘን ከሚል መልካም ምኞት ጋር ነበር። ሰላም ለሙሉ ለመላው ለክርስትና እምነት ተከታዮች እንኳን አደረሳችሁ እያልኩ ለአመት ሰው ይበለን። ኢንሻአላህ የዛሬ አመት ደግሞ እንገናኛለን ብዬ ተስፋ አለኝ። ለአሜሪካ ድምጽ ሬዲዮ መስፍን አራጌ ነኝ። 正せい。